Jelaskan padaku isi hatimu Seberapa besar kau yakin padaku Untuk tetap bisa bertahan denganku Menjaga cinta ini hati semua salahku Mengapa selalu aku yang mengalah Tak pernahkah kau berpikir Sedikit tentang hatiku Mengapa ku yang harus selalu masih bisa bersamamu Jelaskan padaku isi hatimu Seberapa besar kau yakin padaku Untuk tetap bisa cintain kau berpikir sedikit tentang hatiku Mengapa ku yang harus selalu mengalah Petaskah hatiku masih bisa bersamamu Mengapa selalu aku Pernahkah kau berpikir sedikit tentang hatiku Mengapa ku yang harus lalu mengalah Pantaskah hatiku masih bisa bersamamu